ke jeng tabuk nailai nai omo ke job border security force ni tok bsf ni omo kaisa nokhala ha ke omo bsf nokhamani tabo katal nokhamani chakri inke oro total push na jang nai 200 or 2788 na jang nai ke oro chala buri na jang nai ta ke चलानी को बस ना चलानीको बोसोन को बस ना जाना हिंके चलानी को हिंके twenty six hundred fifty one ना नाजानाय हिंके बुरी को हिंके वन थर्टी सेवन नाजानाय हिंके और जा चला बुरी जो तो रोलाय माव हिंके अमंके ट्रेड्समैन ही बागे बीएसएफ नहीं हिंके और जगह लेवल हिंके थ्री वोंग नहीं ইংকে বেতন হেঙ্কে বুসং মানা ইংকে একুশ হাজার সাতশো নিশিমিং sixty nine thousand one hundred আসে ইংকে অ্যালাউন্স রব ওর জায়গা বেতন বহাই ইংকে ওর জায়গা তোমা তোমা পুস তং ইংকে নাইটি কবলা রক তঙ্গু ইউ আর নে ইউ আর নে ফর্টি ইংকে ই ডাব্লিউ এস নে সেভেন ইংকে ও বি সি নে নাইনটিন ইংকে এস সি নে ফিফটিন इनके एस टी नि सेवेन इनके टूटल अमहा के एटी एट अमहा रख के और जगह दंग इनके तेला रंग ने इनके ट्वेंटी फाइव इनके इब्ल्यू एस नि टू इनके ओ बी सी नि इलेवेन एस सी नि सेवेन एस टी नि टू इनके टूटल फोर्टी सेवेन और जगह इनके कुक नि इनके टू थ्री हंड्रेड एटी और जगह यू आर रंग হিংকে ই ডাব্লিউ এছ হিংকে এইটি নাইন হিংকে অ' বি চি নি হিংকে টু জিৰ' এইট হিংকে এছ চি নিবাগে হিংকে ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ হিংকে এছ টি নিবাগে হিংকে ছেভেন ছেভেণ্টি ছিক্স হিংকে total eight hundred ninety seven নাই মহিতা হিংকে বহাইকে নিৰগো নাহি নেলি দিয়া আঙ মই টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ ৰৈ ৰ নাই হিংকে নিৰগৰ ইয়াংকে ফুল ডিটেইলছ নাই নিলে দি হিংকে মই হিংকে অনলাইনতে এপ্লাই মাখাই নাই Bahaita. In case or Zagate, Porina Legra. The application will be accepted through online. He online ticket or Zagamakhine. In case the important, important or nine nilation. In case in case Omo Tabo Bofron Sing Sing, get Tabok Tinini seeming no harmony. Omo in case Catalco. In case ତା'ପରେ ଅର୍ ଜାଗା ନିଅନ ଲିଙ୍କ୍ ରହିର ନାହିଁ ଅର୍ ଜାଗା ଆପ୍ଲାଏ ଖାଇଛଙ୍ଗ ନାହିଁ ବହିର ରହିର ନାହିଁ ତୁ ଯତ୍ନ ଇଙ୍କେ ଅର୍ ଜାଗା ବୟସ ଇଙ୍କେ ଏଇଟିନ୍ ଇସିମିଂ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଥ୍ରୀ ଜରା ଆସଙ୍ଗ ଇସିମିଂ ନାଇତା ଇଙ୍କେ ଅର୍ ଜାଗାତେ ଏଡୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କେବେ ସେ ନାଙ୍ଗ ନାହିଁ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ମାଇ ତୁମି ପାସ୍ ଜାଗା ନାଙ୍ଗ ନାହିଁ ଇଙ୍କେ ଅର୍ ଜାଗା ଟୁ ଇୟର୍ସ ଅର୍ ଜାଗା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଜାଗା ନାଙ୍ଗ ନାହିଁ ଅର୍ କାଇସା ଟ୍ରେଡ୍ ଟଙ୍ଗିତା हमके वन इयर सर्टिफिकेट नांनाय और जगह ट्रेनिंग और जगह आईटीआई खाइजा रो बहायनी हमके vocational institute with at least one year experience in or जगह ट्रेड बहायनी नांनाय ता हमके ते और जगह ते बतंग ख two year diploma from industrial training institute in the trade similar trade or जगह बहरनी नाइक इनके फिजिकल स्टैंडार्डो नाइन लेग्रा इनके फिजिकल स्टैंडार्डो हे कैटेगरी इनके और जगह तब एस टी रोनी बागीता एस टी नि बागे हिंखे और तब नागा हाई के मिजु बहरकता और जगह बहनी गो इनके one sixty two point five as height nine centimetre इनके सेस इनके सेवेंटी सिक्स निशिमिंग 81 jora asang ms nangnai hingke weight hingke o jaga bro medical o jaga standard ang jang nangnai tabo busu o jaga 52 rock nai ta hingke main belonging to the category goha hingke gurkha bohairo or jaga naga miju hingke tirpura Tripura रंग हिंखे सूंतक त्रिपुरा नो नाइलनी बिल्ले हिंखे त्रिपुरा ने हिंखे वन सिक्सटी फाइव सेन्टीमिटार नाइ हिंखे और जगह सेसो हंखे सेवेंटी एट निसिमिंग एटी थ्री फुलिर उइता आस हिंखे थूपायर और जगह थूपायर ने हिंखे one sixty seven point five हिंखे आसंग नाइता हिंखे सूंतब नाइनी one one sixty five centimetre हिंखे जो बस हाइट नाइ हिंखे फाइव पॉइंट फाइव रक नाइता ibu hai ingke beri rong ni bagai ingke bo sd ni bagai ingke tirpura wo 155 cm nang nai ingke 5.2 eh, rok nai nga asing rok ngi mau ingke kendina dada besto login or zaga eh, login kajana or zaga bro roi rozak link roi rozak ingke oro hagai manai nai nai bo hai हिंके ang omo nirok no roi rwnai omo description o nirok apply khainai hinkhe o jaga o thangwui apply khaima o ang link roi rwnai hinkhe omo omo pdf no hinkhe nirok kaha khe nainai gani hinkhe ang omogo roi rwnai telegram channel telegram channel o link wnglaha omo join wnglaha hinkhe o jaga thung pairino ma thoknai nirok hinkhe ani channel no subscribe khaiyakho hinkhe nirok subscribe khai narwkdi haikhe ang kwtal kwtal omo hai chakri rokni tei kwbangma education rokni. Bahirani toy pel prohang ke nirok sekang sekang si koi si sokoi nirok tong manai zat. Ngke kole seroni bahirani toto ne om hairani toy pel nyang. Ngke te kare ne fair sok bahirani bagai hi bus sanai hi tong manai sana zaya ko ngke bahirani bagai bu nirok serang mang manai. Ngke zi ke rok bahirani bagai tong poro pairani toy pel ne kare ne fair stak zi soloi tong manai tawak tir prani hindi इन्डियानि इन्डियानिनो थुंबायरिनो नायदुगै दबै फैनाय रावनि बागै ओंखे आंनि चेनेल बायदिफोरावनो गोरोंगै दं दि आं हाय भिडिय' आपलड खालामहा ओंखायनि राव ना नायगै सिवै दं मानाय जात ओंखे दे बैनाव सिराव दे बैनाव सेयार खायगैबो सिरावगै जे साबस्क्राइब खायगो गोदाल दंनाय राव ओंखे साबस्क्राइब खायगैबो नारगै दंलाय दि आसोंनो हामबाय